نبداو السبت ان شاء الله فوالا حاول ارى الهضور راني ذاك اي صح صعب شويه سلكي منا ياخذ في الجراح راه عندي مشاكل الله فرد ويغلى ما توصل هذا ولا مشاكل Som rätt. 컨트롤만이겨.그렇지그렇지.딱지나라소원만지켜.그럼그러면내리그지나라.컨트롤만이겨.나남자.

ثاني لحقت الشافة نغيرت باين باين وصلنا غير بوليس جينا تخيل لا حياة؟ روح ارجع هيا ضبطوا ثيو فاطمة معنا يبعاد يبعاد امي سبحي هضري تضمي أقدمني غا هيا هيا هيا هيا سام هيا ماذا ركزت لي تنغيه ماذا ركزت لي بلدها 나 메리다 계속 먹어서 There's